Хотим, хотим. Ой, мне чем прилетело сразу. Кто у нас четвертый? Я, я, я четвертый. Давай поставим в зеленке опять ролику, блядь. Видишь, давай, давай. Спасибо наш. Может, вот здесь поставим? Кстати, с винтовкой. Не-не-не-не-не, надо в этой играть. На диске. Сав. Да? Ну, если ты можешь, короче, продвигайся ближе к зеленке, чтобы тебя хотя бы не заметили, чтобы ты а, спрятался. не жду тогда. Гэп, надо уничтожить сейчас. Отличный был выстрел. МКшник до сих пор сидит. МКшника сняли. Сняли МКшника. Его походу стреляют. Не пулемет справа, по трассерам. Блять, бить. Справа пулемет. Ёб твою мать, блять, надо было к дому бежать. Бегите к дому, я не знаю, там попытайтесь выжить как-то, блядь. Не перебегайте лучше, нафиг. Сдохните. Став, короче, напротив тебя там трое сидят доме Нет, прям. Нафиг уж я Раифу мы на восьмом что-то не ну, Почти. Ты попал. Блин, вот на. Раифу, Проходи побыстрее. Слушай, Котя, действительно попал, ничего себе. Передохнем. Я что, говорю. МКшник вернулся, короче, сам. Как ты, блин, стреляешь такого дерьма? Ёпт. Как далеко он был? Метров 200-300 точно. Банаться. Я смотрю, он там весело с артобстрелами такое, вначале была хуйня, но уже немножко лучше. Два раза от лестницы умер вначале. Да, я слышал. Давайте, парни, заходите. НГшник, ё-моё, говорю. Наша задача быть в спине врага, нагнетать его своим присутствием. Что-то мы слишком в тылу, в тыл, блядь, Зарезал немца, взял карту. Немец, блядь, прямо в здании. Да-да-да, я говорю, говорю. Убили. Солон аккуратно. Так, я на самом верху. Так, я смотрю. Это бойница? А, вижу, вижу, бойница какой Увидел. Ага. Снял. Немцы в доме напротив Вестхауса. АСЛ отдам. Вроде А, да, ты его снял, ты его снял. Да, да, да. Снял, Аккуратно, блядь. Он штук сейчас едет по этой же дороге. Осторожно здесь. Вижу, штука. да, проехал. Технику. Аккуратнее, аккуратнее. Немец. Тёма. Сзади. Тёма. Блин, я разложиться не успел. Токсин прям внутри. Можно, Блин. Ну, опять же, на стройку на эту же? Не, не, мы идем даль. Окей. Нет смысла. Короче, понял, Зарезал Там, конечно, хороший обзор, но, блядь. Наши решили ее пропустить, и чё мы с ней... Церковь бы захватить так хорошо, ему. Будьте аккуратны, в Патизере типа два немца заходят. Гранаты им закинул. Блин. Убил его? Машинка. да. Окей. Таксин, давай к нам. Бегу. В Паризере, в Патисере вот это вот. Прямо? Немец. От дверь. Чё один. Кюрт. Нет. Убил? Эх, нет. Нет. Я его убил, я его убил. Он с пулеметом Прикладом был. меня забил. Еще один, блядь, зашел. Я в дом. Немцы справа близко. Да, сука. Блин, в доме, походу. Ну, дом чистый, Бил, бил. Куда еще? Там немец, тут немец. Слева идут. Подарок. Блять, у меня, у меня, к сожалению, нету нихуя. Близко. Пацаны. Справа. Внутри. Минус. Еще один нужен без села. Левый лет минус. Минус. Хорош. Ё-моё, как помидоры. Справа. Замечательно, блять, снайпера подловил нахуй. О, блядь, немец! Нихуя себе! Чё, чё, чё, Вызываю еще одну арту другой конец Немец. Но. Блять. Обоих спалил, я так понимаю. Так, с церкви убил тело. Наш Кромель что-то без а поддержки правильно? пехоты будет. Ну, блин, там двое. Уже две эти штуки. Да. Ай, блин. Пулеметчик успел снять, интересно? Давай да, успел снять пулеметчик. Блин. надо. На левой части. Дай пожить. Дай пожить. Так себе какая сила. такая сила крутить Около штука много пехоты немецкой. Ах ты, сука, не уйдешь от меня нахуй. Кара тебе, шика моя. Ну, давайте, короче, там вместе. Блять, вижу. Ай, блин, прямо около здания. Прямо около штуки не выставки, не сажать. Правка 2, 12. Попробуй нормально. Блять, граната! Ой, сейчас пизда мне будет. Нет, же вроде жив остался. Ноги ну, оторвало ножевой. Около тебя режет. О, блядь. не попал. Типа. Если О, ты его убил, хорошо. Блять, Сав, быстрее. Соло, быстрее. Не ложись, нахуй, не л... Понятно. Ну, видишь? Иди, блядь. Поварка едет. Чё ему? Ё-моё. Сосиска? Выжил. А? Кто, кто ее убил, молодец, блядь. Татьяна второй. А, раз, раз. Сука, спас просто, блядь, по сути. Да, он в движении Позицию, Эта да, пантера, она на, юго-востоке. За, блядь, назад, назад, вставай, сука, и беги. Соло, блядь, вылезай, вылезай. Там пантера, осторожно, не выбегай туда. Став, отходим, отходим слева и давай разъебем ее нахуй. А Обелиск. Можешь их сказать? Хорош. Убили? Да, Короче, да, совпадный противотанковый боец. Ты че? Хотим батарейку, что ли? Давай дальше пройдем, попытаемся уже выйти. Давай. Справа вижу. Заметение. Проматывай соло, давай. Ебать, там немцы аж бегают по крыше, нихуя себя не вижу. Аккуратно, впереди наши, впереди. Справа вижу. ё Бэтмен. Двигатель слева, осторожно. Мне кажется. Тебе кажется, скорее всего. Перебегать а, дорогу техника слева, походу. Мне кажется, Смотрю. это Т4. Хотя Я дороги налево. Вижу, да, Т4, Т4, Т4. Отлично, Джорджо Сенсей меня. Т4 теперь Т0. <laughs> А, понятно. Мальчик, ну, полтора здания, мы не можем их... На крыше там, походу, еще чувак этот остался. Нидерланд. Блять, немецкую машину вижу. Ёбаное дерево. Постарайтесь сейчас вот на вот этот кумик, типа, забрать. Сейчас, подожди. Ебать, я тоже кого-то срезал, <laughs> будучи на машине проезжаешь. Это немец, блядь, с винтовкой, давайте. Он за... Он этим, за... Вот там, если что. Справа может обойти. Кат. Блять, у а там. Слева, слева, Солар. Коси их, коси, сука. Справа. А, он дымится, он ездит. А, блять, он прострелом что ли? Я не понял. А, ну моя граната его забрала. Быть. Или нет? Да. Одна пуля убила двоих, походу. Будьте готовы, блядь, сейчас какая-нибудь хуйня на нас обязательно выбежит. И что? Ну, что за хуйня, блядь? Просто цирк не был. Хорошо. Хорошо. Соларс, нихуя себе Сав ты, блядь, наебашил.